Ассаламу алейкум қазақ елі біздің белсенді азаматтарды оның ішінде жаңадан құрылған халық парламентінің мүшелерін бірінен кейін бірін ұстап соттап жатыр олар оралда журналист бауырымыз бар өткенде үміткер болып мәжіліске түсіп түскен одан кейін мынау астанада нұржан әлтаевты кеше ол өзенге э, бауырларымызды қолдауға шыққан және астанаға шақырған қолдайық деп оны 15 сүтке соттап жіберді одан кейін бүгін мұхтар тайжан менен э, мұрат оспановты да алып кеткен үйлерінен біз дәл осы жағдайда қалай тыныш отыруымызға болады бұл тура отыз жетінші жылғы э, коммунистік репрессия жүріп жатыр деп э, айтуға толық негіз бар бұлар неменеге соншама есіріп кеткенін білмеймін бұл биліктің мынау өткендегі сайлаудағы жағдайдан кейін бір топ белсенді азаматтарымыз бар ә, елге көрініп жүрген азаматтар бар жиналып халық парламентін жариялаған болатын құрылған және де осы қазір сотталып жатқандардың бәрі де сол халық парламентінің мүшелері көзге көрінген азаматтар елге танымал азаматтар бәрі де бұл енді отыз жетінші жылғы репрессия кем айтуға болмайды отыз репрессиядан қазір қалып қалды ғой деймін осынау биліктің қазір істеп жатқан әрекетінен өткендегі сайлау сайлау емес ол сайқы мазақ өтірік э, спектакль болып шықты бәрі халықты алдап соған қарсы сонда өтпей қалған үміткерлер де жиналған болатын осы халық партиясына енді кешелер мынау жаңа өзенді қолдаймыз деп үндеу тастап жатқандардың бәрін соттап жатыр қудалап жатыр е сонда біз бауырларымызды қолдауға да болмай қалған ба сонда бәріміз бір қазақпыз әр қазақ менің бауырым деген сөз бар біздің әрекетіміз сондай сол принцип қиын жағдайға түскен әрбір қазақты қорғау қолдау қолпаштау ол үшін неге жазалану керек қазақ қазақтың баласы жазалағыш болсаңдар сепаратистерді неге жазаламайсыңдар олардың үндеуін шыққанына он күннен асты олар неге бостандықта жүр ал бізде шындықты айтып шырылдап жаңаөзендік бауырларын қолдап жүрген азаматтар соттайсыңдар мынау өткендегі тағайындалған қылмыстық жолмен ұрлық жолмен тағайындалған депутаттар неге қарап отырсыңдар қазір енді сайланғанша алтын тауды үйіп төктіңдер уәделеріңді беріп жан жақтың бәрін аралап енді неге тыныш отырсыңдар ауыздарға құм құйылып мына сотталып жатқанда сендердің бауырларың мейлі қанша қылмыстық жолмен ұрлық жолмен барсаңдар да сендер де қазақсыңдар бәріміз бір қазақтың баласымыз сендер неге көмектеспей отырсыңдар бұдан кейін сендер қалай халықтың қалаулысымыз деп ауыздарыңды толтырып айта аласыңдар менің талабым мынау қазір салып сотталып жатқандардың бәрін бостандыққа жіберуін талап етемін бәрін жаңаөзендіктерді де соларды қолдап шыққан нұржан нұржан алтаев мұрат оспанов мұхтар тайжан бұлар соңы емес деп ойлаймын егер отыра беретін болсақ өткенде митингке шыққандардың тоғыз күні бәрін де ұстап бәрін де қамайды бұл жауыздар енді мынау депутаттар көрсетіндер өздеріңді шын халықшыл болсаңдар бұл сендерге сынақ бұл сынақтан қалай өткендеріңе байланысты сендердің ә, ары қарай карьераларың және де мынау өткендегі митингке шыққан басқа да азаматтарға айтарым бас қосайық бірігейік мына сотталып кеткен бауырларымызды құтқарып алайық қолдау көрсету керек әйтпесе осы чалғы жарымдап бәріміз мынау құзғын биліктің жем, жемтігі боламыз енді мен сотталып кетем деп қорқалып отыратын болсақ шынында бәріміз сотталамыз бір бірлен ал егерде көп болып бас біріктіре алатын болсақ ешкімде соттай алмайды мына жаңа өзендіктерді көрдіңіздер ешқайсысында сотталған жоқ ә, талаптарын орындадық деп жіберді ә, орындалды ма орындата алмай ма әлі ол белгісіз келіссөздер енді жүріп жатыр көпшілігін қайтарып жіберген жаңағы іштеріндегі белсенді деген бес алты азаматты алып қалып солармен келіссөз жүргізіледі дейді бұл биліктің бірде бір сөзіне сенбеймін бірде бір әрекетіне сенбеймін өйткені бұл осы жаңа жүйенді көтеру жаңа жөндіктің ұйымшылдығын біледі солар бір нәрсені бастайды халықты көтереді деп әдейі біреулердің істегені болу керек бұл іс әрекеті жаңа ризамын мен өз басым өз құқықтарын қорғай біледі талаптарын қоя біледі басқа жерге қарағанда бұның артында кім тұрғанын мен өз басым білмейді екен бірақ менің ойым бұл туралы жақсы емес бұлар халықты тағы да көтеріп тағы да қыру болып отыр ма бұны қай кланның істеп жатқанын ол жағынан бейхабармын бірақ дәл қазір мына жағдайға бейжай қарап отыруға болмайды бауырларым сондықтан менің айтарым халық тұрайық бірігейік қолдайық мына сотталып кеткен бауырларымызды арашалап алып қалайық мына заңсыз соттарына мыналардың өздерінің заң аясында деп айтады да істеген істердің бәрі тек қана заңсыздық бұл бауырларын қолдап шыққан сотталу керек емес бұларды қайтар қолдау керек еді шындықты айтып әділетті қалап жүрген бауырларымызды соныменен бірігу керек көтерілу керек бауырлар қолдайық мынау сотталып кеткен ұсталып кеткен бауырларымызды ә, мұхтар тайжанның эфирін көрдім оны жаңа алып кетіп бара жатыр ә, нұржан әлтаевты уже 15 суткаға соттап жіберген мұрат оспановты да алып кеткен одан әзірге хабар жоқ ешқандай ә, сондықтан мынау депутаттар өз сөздеріңді айтыңдар мәжілістің депутаттары бар мәслихаттың депутаттары бар жан жақтан және де бүкіл қазақ халқын осыны сотталып жатқандарды қолдауын өтінемін барлығыңыз бүкіл әлеуметтік желілерді шулатайық фейсбук TikTok, инстаграм телеграм барлығын фейсбук WhatsApp чаттарда жіберіңіздер бәріне хабарлаңыздар халықтың қолдауы болмай біздің ешқандай оларға қолдау көрсете алмаймыз ешқандай көмегіміз тимейді өткенде көргендеріңіздей өздеріңіз думан мұхаммедкәрімовті сөйтіп соттап жіберді жалғыз пикетке шығам деген үшін қазір халықты ой үшінде соттайтын жағдайға жетті ғой қазір мына билік егер де ел боламыз десек қазір бас біріктіру керек болды басқа ешқандай мен амал көріп тұрған жоқпын бұл жерде атым көтім жақтырмайды көтім атым жақтырмайды деп ә, отыратын уақыттан кетіп қалдық партияға бөлініп группаларға бөлініп осы уақытқа дейін жетер бөлінгеніміз дәл қазір өзіміз өзіміз кішкене ес жиып қолға алмасақ осы кеткеніміз кеткен біздің э, ұлт болып қалуымыз да екі талай күмәнді бұл өте ел болам десең қазір бірігу керек болды басқа әңгіме жоқ бұл жерде мен басқа жолда да көріп тұрған жоқпын және де мынау фейсбук неде отырып алып батыр болып тура алаңға шығар, кезде таппай қалатын батырларымыз да көп сондықтан мынау фейсбукта батыр болсақ соны алаңға да шығып көрсетейік бауырларым сотталсақ сотталамыз ел жігіттің мойнында шірмес шірместейді біздің де күніміз бар тек қана қазір осы қиыншылыққа төзе білуіміз керек және алған бетімізден қайтпауымыз керек бұл менің өз ойым сондықтан сіздерге жеткізіп отырмын сіздер халыққа жеткізулеріңіз керек халыққа жеткізе білуіміз керек халық парламентін қолдайық еш болмаса осыны сылтауратып халықтың бірлікке шақырайық біріктірейік бір жұдырыққа бұл жерде бір екі адамның мүддесі емес қазақтың мүддесі елдің мүддесі тілдің мүддесі болып отыр ардың мүддесі осы бізге қазір таразы басына түсіп отырған осы қазір бұқып қалғандарды мен қазақ халқының жауы деп есептеймін егер аз да болса ұяттарыңыз болса арларыңыз рухтарыңыз болса тұрыңыздар көтеріліңіздер мен бұл сөзім үшін соттаса соттап жіберер менің бас бостандығым маған дейін сотталып жатқандардан артық емес өлтіріп қойса маған дейін маған дейін өлтіргендерден менің де өмірім артық емес тек қана бұлай қарап жатпайық бәріне көз жұмып ол біздің болашағымыздың балта шабудың амалы бұлардың істеп отырғандардың бәрі шындықты айтқандарын қудалап соттап сол жаңа жоғарыда отырған жүз алпыс деді ма сол адамның мүддесі үшін жұмыс істеуде қазір барлығы мынау мемлекеттік органның қызметкерлерді ол полиция болсын кнб болсын аман болсын басқа болсын бәрі солардың бұйрығын орындайды қазақты ойлап отқан олардың жоғарыда отырған біреуі де жоқ өткенде сайлауда көрдік қандай қылмыстық жолмен депутат болып тағайындалып алғандарын өздері тағы да сұраса таза әділ сайлау болды деп халықтың құлағынан төгіп отыр баяғы аңқау халық деп ойлап отыр ғой деймін қазақты қазір көздері ашылған бәрі де біліп отыр бұл сайлаудың қалай өткенін сондықтан депутаттар шығыңдар көмектесіңдер осы сотталып жатқандарға әйтпесе қалыстың алдында қарап сендер қазір де қарап ғой тек қана бұл жерде ақталатын кішкене мүмкіншіліктерің бар соны пайдаланыңдар халықтың алдында әйтпесе қарабет бет болғандарың болған сендер өздерің қылмыскер ұры екендеріңді өз қолдарыңмен өз іс әрекеттеріңмен дәлелдеп отырғандарың деп есептеймін мен менің шыққан себебім осы еді бәріңіз тыңдағандарыңызға рахмет халықтың көзін ашайық халыққа таратайықшы мынау елімізде не болып не, не жағдай болып жатқан бізде қандай репрессия жүріп жатқан қазақ халқының болашағына балта шабылу екен бұның бәрі жоғарыда отырғандар қазақ халқының болашағына түкіргені бар олардың қалталарын толтырса байлық жинап бар олардың армандары мақсаттары сол ал қазақтың жері елі тілі діні қазақтың өзіне керек сондықтан бізді құтқаратында да тек қана қазақтың өзі біз мынау қарапайым қазақтар ешкімге жан жаққа сеніп артып бір суперменді күтіп отырмаңыздар бізді келіп құтқарады деп олардың бәріне қазақтың жері керек қазақтың халқы емес тілі емес діні емес сондықтан халық болып көтерілейік бауырларым әр қазақ менің жалғызым әр қазақ бауырым дегендей бір бірімізге қол ұшын созайық осындай қиын қыстау кезеңде енді бұның артынан жаңа бензин қымбаттайды бұл цепная реакция реакция барлық нәрсе қымбаттайды тағы да қарап отырамыз ба мына қолымыздағы асыл азаматтарымызды соттатып қойып сау болыңыздар рахмет бәріңізге тыңдағандарыңызға Música